हेलो गाइस मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो लेकर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके देना बिल नोटिफिकेशन को ऑल को सिलेक्ट कर देना वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना चलिए वीडियो शुरू करते हैं गाइस ने एक मैच स्टार्ट कर दिया था रैंडमली मेरे फ्रेंड के साथ और देखा एक बंदा को बोला देखो तो आगे हैकर के तो देखो जादू बोले कल खेलेंगे ठीक है कल खेलेंगे बहुत बहुत कल संडे है छुट्टी है खेलेंगे ओके ओके दिन नंबर खेलेंगे सर मास्टर पहुंचा देंगे दिन नंबर और भाई रे भाई तेरे पड़ा भाई हैकर को तो मार मार दे रहा है भाई <laughs> एक्सपीरियंस लेकिन तो नहीं है यार मेरे पास उतने ज्यादा हैक नहीं आता मैं तो आज ही सीखना हूं हैक लगाना डबल किल समझ लग रहा है मैं बंदा ट्रिपल किल क्या भाई क्या अबे ले हैकर मर क्या मार दे भाई यही मार दे ये मार दे <laughs> यार स्पीड में आ रहा है अब यार मैं हैकर बज गया डबल किल वो नीचे है तेरा हेड ऊपर है मान सिर ऊपर रहता है लंबा रहता है उनका सिर उनका लंबा सिर बहुत लंबा रहता है Double kill. La la la la la la la la la la la la. मजे यारे बंदा बताए यार मैं देख नहीं पाया लूटने में ध्यान था तू क्या लूट रहा है भाई अरे गुरुआ लूट रहा था इसे पता है बंदा एकदम सीधे सीधे मार रहा है इसमें पूरा हाथ वाथ कुछ मूव नहीं करता सिर्फ हाथ एकदम सीधा खड़े रहता है सिर्फ गोली चलता है सिर्फ गोली चलता है वो भी देखो तो देखो वो उसको लग रहा है कि मरेगा तो नहीं लेकिन उसका सिर ऊपर में है <laughs> अच्छा अच्छा मतलब घर के ऊपर तीर है बेटा तुमसे ना हो पाएगा बल्ले फिर से पावर सेंसर दे दिया अरे Double kill! मेरे पास कपड़े उपड़े सब सेम दिखते हैं सबके सेम किसी के अलग नहीं मेरा भी सब बोर्ड टाइप दिखते हैं सब बोर्ड अपने टीममेट्स भी सब बोर्ड दिखते हैं सबके सब भाई तो मार किसको रहे भी कंफ्यूज हो जाता है तो ओम लगा भाई ओम लगा ले ओम लगा ओम Need equipment! Ugh. Ugh. Ugh. I'm just a little bit Double kill, triple kill. मार मार मार वो बंदा बहुत अच्छा खेल रहा है भाई जो तू मार रहा है हैकर को मार रहा है उसको लगा हो कि नहीं मार पाऊंगा ये इसका ये हेड है इसका ये नहीं नहीं ये नहीं है अरे बंदा कहाँ है है कहाँ वो ऐसे ही होता है ये है उसका हेड मारना हेड को मारू के नहीं कर रहा मत मत और हेड को मार दे पेड़ भाग रहा अंदर फिर भाग रहा ये कौन है गया ये तो है डबल किल तू मार दिया भाई हाँ वो घर के अंदर का नहीं मार सकता मैं घर के अंदर का नहीं मार पाता मैं घर में उसका सिर छुप जाता है अच्छा भाई हार के जाए हार जाएंगे क्या हारेंगे नहीं हारेंगे आप पे खेल ले हम साथ में चलो साथ में खेलो साथ में खेलो मार दे भाई लास्ट राउंड पे नहीं मार दे तुम चीप चारों चारों बंदे वही है ना ओबे लगता है मैं गया था गया